сейчас просто говорят, что президент э, Зеленский уже проиграл, но идет 8 лет война, сообщают СМИ. Только дело в том, что правда в том, что Крым захватили в 2014, 6, 7, 8, 8 лет они там э, заставляли работать ваших людей. то есть он вот так говорит Украине. Грубо говоря, это у нас военный канал «История оружия в России». В истории оружия в Украине нет, поэтому подписывайтесь на этот канал, мы там много рассказываем. Давно жили і тепер вже звикли до росіян. Просто Росія, українські із Крима боялись, а ну, тепер Харків не боїться. Може деякі захочуть, хто знає. Подивитися треба. Вони, певно, будуть знову стояти з е, пістолетами і дивитися, як українці харківські підписують. А поки що вони йдуть до Києва, тому готуйтесь. Тому це дуже є важливим. Лайк підписка на YouTube канал, щоб дивитися ще руськомовний канал мій Макс Прайм в інтернеті Макс Прайм Блогер і всяке. Ех, і ще на англійській мові хотів би записати. Ну, поки що така ситуація, думаю, потім, поки я хайпанусь, буду ось так розмовляти, а потім вже. Ну, я от в Крым не буду там тусить без интернета, без видеороликов А4 и без э, популярных новостей, вообще без ничего. Просто будете в армии. И вас направляют непонятно куда. Далі. Напишіть в коментарях, що ви хотіли б побачити в наступних відеороликах. Це буде дуже корисно для вас і для мене. Ось е, окупація. Якщо росіяни не зро... захватять, да? так, а Донбас не робили тести, тому що там половина. Якщо вони Харків, до речі, вони захват... Е, захватили, до речі, повністю, як я розумію, да? дуже скоро. Ну, якщо вони не проводять тести, то це означає, що вони воєнні дії, щоб влаштувати, замінувати військами. А чого вони не окупують його? Кажуть, що вони що вони окупують його. Якщо окупують, то зробити тоді тести, щоб дізнатися. Якщо там трошки більше процентів, то це означає, що українці... українська Тому що, напевно, російська мова є одна лічна, велика, доросла вона е, депутат, журналістка, все таке. Вона англійську не знає, а русську руську мову знає. Ось тому вона дуже сильно ну, ми ну, тепер зробимо все, що ну, там Україна програла все таке. Ну вона дуже сильна, тому з за цього... Э, я не сдаюсь, тому підписуйтесь на мій канал, тому що завдяки цьому ми зробимо мужественну Україну. Як це зробити? Просто підписатись і написати в коментарях. Завжди пишіть. Мужество це сила. Ось і все. До побачення. Якось так вийшло. Почекайте. Вся правда про війну з України. та Росії. Зараз я розмовляю українською мовою. Я витягну цей плач, потім е, буду знати російську мову. Зараз іде війна. М, Тем самым он тут, конечно, вот так вот говорит. Смешка смотреть на него. Еще откровенно говорит, развод украинцев а, с, с почти суть семьи не провел в том, что ее просто а, немного, к примеру, уж посмотреть формулу, в общем-то, там, он сейчас болтает. Мобилизация. Эм, Украина. Россия говорит наступление на Киев. Это, это свинья. Це означає, що хтось напав, хто напав Росія напала. Чому вона напала? Вона хоче зробити так, щоб Україна стала Росією. Там, ну як там, спочатку ліквідувати ці війська всі українські, щоб Україна ось так зробила. Все, все, я програв, ми програли. І їх буде легше захватити, та й все. Тому що росіяни... Европа, бро, селики, Украина. Одна война. <laughs> В конце войны он сказал. реально чуть-чуть. Он войну сказал в конце. Також так само робилося, коли був Крим. Вони також ось так робили. Руки вгору підписуйте, щоб Крим був наш. І все. Ну, он він так не казал, он так тільки зброю в руках тримав і чекали, коли вони підпіс, підпишуть. А потім вони дивились, якщо там було б було відмова, а там є такі люди, котрі вони боялись, деякі не боялись. Да, просто вторгла знову, знову. Сейчас я перестрілюю. Капля пальцем пошла. к России, путь в России. Ну, блин, эти СССР это Россия. Ну, возможно, не хотят. Ну, как хотят. Как будто СССР все. Люди СССР. Вы расстреляли самих себя. Очень понятно. НАТО Европу бросает Украину. Европа не бросила. НАТО не бросила. нас время конец закончился. Всем удачи, всем пока.